Тема 695. Защитная одежда для собак. На такой бизнес можно выйти только эмпирическим путем, то есть проходя жизненный опыт. Одна семейная пара из Калифорнии, у которой собаку загрызкает, придумала специальную одежду для собак, которая их могла защитить от нападений диких зверей. Это жилет из кевлара, покрытый по спине и области шеи шипами. Шипы сделаны из жесткого пластика, то есть они легкие, не ржавеют и не утяжеляют спину собаки. И крепятся к жилету на липучке, чтобы их легко можно было снять, если ваша собака вдруг решит поиграть с другими собаками или потереться спиной о вашу машину. Шили такие жилетики сначала для своих оставшихся в живых собак, потом начали шить для соседей. Их собачки на себе испытывали каждую модель. Предприниматели придумали несколько вариантов такой одежды, просто с шипами и еще с торчащими метелками, не знаю, как их правильно назвать. Такой вариант защиты они подсмотрели у природы, взяли, его со спины дикобраза. Хищное животное не сможет укусить спину другого животного, у которого из спины торчат подобные прутья, они будут лезть в глаза, нос и пасть нападающему. Такая одежда легко носится собакой, не стесняет движений. В ней она может даже плавать. Такая одежда может защитить не только от диких зверей, но и от больших агрессивных собак. Прямо как бронежилет для прогуливающегося ночью. Человека. Собаку в таком бронежилете можно даже отпустить в лес погулять. Собачьи костюмчики выпускаются в разной цветовой гамме, кому как нравится. Сначала калифорнийская семья шила все защитные жилеты на дому и первоначально они думали, что это их небольшой домашний бизнес. Они и сайт не собирались первоначально заводить, ориентировались только на ЕЦы. Но за несколько месяцев они продали несколько сотен жилетов, в том числе через ЕЦы, 374 штуки, со своей страницы ec.com barra shop barra coyote west чейра parenthesis пункта. И спрос стал превышать их семейные возможности, они начали искать производителя. Сегодня они подали заявку на патент, создали торговую марку, Coyote West, буквально, жилет от Койота, и интернет-магазин coyotevest.com. И разрабатывают новую линейку товаров для собак. Я нашла интересное видео, в котором можно увидеть, как шьются такие защитные жилеты, как делается лента с шипами, как навешиваются, метелки, как собаки прекрасно себя чувствуют в таких бронежилетах, говорят там, правда, по-английски, но если вы не понимаете английский язык, можно и не слушать, просто смотрите. И никакого вам Китая, все можно делать дома. Можно шить такие вещи и у нас, у нас тоже есть от чего собак защищать. От бродячих собак, от агрессивных и более крупных собак. подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.